життя виростує у святих руках Отця. también. шляхи дерев, річі тривог, з тобою я, з тобою я і що там. що